الناس نامت إلاك الناس نامت إلاي واقف لف الشباك بستنى اليوم الجاي الناس نامت إلاي الناس نامت إلاي واقف لف الشباك بستنى اليوم الجاي يمكن يسقينا الشاي يمكن يعطينا الناي

لحبيبتي وللأطفال طب بص ورا البتري شايف نورة وخية واقف بتغني لمين لحبيبتي وللأطفال طب بص ورا البتري شايف نورة وخية يمكن يسقينا الشاي يمكن يعطينا الناي يمكن يسقينا الشاي يمكن يعطينا الناي نساي انا قد الهوى وقتول لو حتى الهوى نساي انا سلامت يا غريب اروحك سيبوني وحيد بتغني لمين يا حبيب لبشاير فجر وليد الناس نامت يا غريب ارجوك سيبوني وحيد بتغني لمين يا حبيب لبشاير فجر وليد يمكن يسقينا الشاي يمكن يعطينا الناي يمكن يسقينا الشاي من قد لكن انا قلبي براح باصص على مين يا صديق على الطفل معاه مفتاح البيت بيدي بيدي لكن انا قلبي براح باصص على مين يا صديق على الطفل معاه مفتاح يمكن يسقينا الشاي يمكن يعطينا الناي يمكن يسقينا الشاي يمكن يعطينا الناي أنا قد الهوى وطول لو حتى الهوى نساي أنا قد الهوى وطول لو حتى الهوى نساي yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,